大家好，我是陈老师，又到了我们命理名人堂的节目了。今天是我们的西元二零一九年四月八号的凌晨十二点五十七分。好，依照惯例，我们在预测命理名人堂的时候，我们都会先报时，啊，报时以求公正。那今天我们要谈论的名人，就是我们的前立法院院长，也就是。 人称“公道伯”的王金平，王前院长。王前院长之前，他在立委补选前，有大方的站出来跟大家说，他想竞选这一次的二零二零年一月要选的新一任中华民国总统职位。那在立委补选之后。 哦，时至今日，哦，最近老是记得，好像有前几天的新闻，王乾院长有谈到说，某某神明跟他讲，就算没有提名，他也要选下去。各位，那王乾院长，也就是现在的王立伟、龚道博、王金平，他会不会竞选总统呢？ 今天命理名人堂，我们以最公正的态度来谈谈这个问题。王前院长，他的出生的时间是西元一九四一年三月十七日。不看不知道，看了老师也吓一跳。我们王前院长已经高龄七十八岁了。哦，他看起来还是非常的怎么样呢？精神绝活，感觉还是很硬朗。 哦，这个七十八岁的人来讲，真的是非常的怎么样，难得可贵。那以换算呢，他的八字来看，他是出生于辛巳年、辛卯月、甲子日、吉时。好，那老朋友知道，新朋友我们再说一次，所谓吉时是老师这些出生的资料，哦，是取自网络上维基百科。 所公开记载的生日，但是上面不会记载着这些名人他出生的时间。以八字来讲，他有需要的就是出生的年月日时。那因为我们没有时间，所以说整体的预测准度会下降百分之二十五，但我们还有百分之七十五嘛，所以说我们按照这百分之七十五来跟各位做一个名人堂的预测啦。 王前院长，他在今年的岁次己亥年，他想说：“哎，我今天趁着这个大选的胜利，哦，来是不是能够挑战总统大卫？”其实，王前院长他太心急了。如果他是在最后的关头才去考虑到他要不要出来选总统，对他的选择权会比较多。 怎么说呢？王前院长他今年的人和官位上的人和其实还是挺不错的，然后官位上的人和还是挺不错的。但是这些人对王前院长的官格位来说，他其实是怎么样一个状态呢？他其实是一个貌合神离的状态。也就是说，王前院长他认为，哎，我沉潜了大概三年多了，哦，之前三年多了。 之前的马王战争也过了这么久了，那现在国民党好像也声势重返，这个非常旺盛的气势的，似乎名气可用了。他可能揣测着，哎，我过去有什么立法院院长之尊，后有国民党大佬之资，我现在应该挑战总统大位，应该是说哪样来讲呢？资历，哦，跟他的所有的能力应该都是够的。 但是时代已经转换了，资历只留在老国民党那个时代，大家会觉得好用。党内的人，好，从这个八字的格局来看，都会尊重王金平、王前院长，你的德高望重。但是实际上要去运作的时候，大家还难免的会在私下说啊，王院长这样子可能不大行。但是表面上我们还是要说，哎，我支持你，我支持你。 台面下呢，又变得是说，哎，这个王前院长，这个他好像把自己想的太伟大了，好像全部人都是靠他来成功的，哦，或不论是你说高雄的市长选举啊，或者是其他的地区的我们的县市长啊，他觉得这些不是你王前院长的功劳，而是其他人的努力，但是王前院长会觉得这个是我的功劳，我出钱又出力，当然是我的功劳，在这个混乱之中。 哦，就会产生了这样子的一个错觉，那这样的错觉是谁给他的？这样的错觉，其实哦，以他这个格局来看，还是党内那些年纪比较大的、资深的大佬们，好跟他讲啊，你这可以啊，你我你出来来做一点事情啊，对不对？不要只是回忆在我们，不能让民进党把我们这样抓着打啊，等等的。 会给他一些错误的资讯，哦，包含了会给他错误资讯的人，大部分都是女人啊，哦，大部分女性朋友，不能说他的是，那是不是说异性的交往，而是说通常会是女性会给他灌这个迷汤，说你现在可以的，哦，我们支持你，哦，可以去做的，这样子的女性的动力会推动他，那让王金平王院长错估了这个局势，哦。 因为王院长他整个现在的格局来看，今年的太岁已经让他没有办法发挥了，所以王前院长今年就算无论他用了九牛二虎之力，甚至歃血盟誓，甚至做了任何一切，哦花尽他的家产，哦拉近他一些能拉的关系，哦什么大佬都给他请出来，其实都没有用。哦，老师没有任何的政党的色彩去评论这件事情。 单论以王金平王前院长他的格局来看，今年无论你做什么，你的官格位都没有办法让你能够去选总统的能量，绝对是没有办法做得到的。哦，那明年呢？如果时至明年呢，还会会要年底，我们就开始接我们明年的气场，太岁的气场。 反正选举也是在明年呢，我今年不好，那我明年是不是就可以选得上呢？是不是有这个机会呢？如果脱党参选，是不是可以熬到一些事情呢？答案是不会的。哦，如果王谦院长他自己选择了脱党参选，或者是硬要去参选，对他来讲机会是颇高的，就是他会做这件事情，因为老老兵不死。 只是慢慢凋零，但是他不认为他的他会慢慢凋零，他认为他还有一定的影响力，说无论如何，他就想拼到最后一刻。但是老师是一个比较小的 YouTuber，老师只能在这边讲。王院长，你怎么做？现在都为时已晚了，没有办法去加入我们二零二零的台面上的台面上的一个竞争。所以台面上竞争，就是你无论参选总统或副总统。 这两个位置，只要你碰到国民党就会输。为什么？因为您的格局已经扛不起，这个时间已经扛不起这个时代的洪流，你的格局现在没有这个能力可以抵抗得住。是说现在社会的变迁，这个是风水轮流转，也就是人的命运会有高跟有低。王院长，你刚刚好走到什么地方呢？走在低点，尤其是明年。 好，明年，明年你只能用悲，想用悲情牌，想用任何的过去的委屈、求全，任何方法去做，恐怕都难以的怎么样能够站上这个位置。那么，如果选总统跟副总统都没有办法的状况之下，王前院长能做什么呢？ 哦，其实以王前院长这样子的格局来看，他能够做的就只是尽量的做浮选，尽量的做浮选。为什么？因为过新过这几年，王前院长的运都不是很好。他现在无论想争什么位置，只要说他想争，国民党一给，那整个名气就会倒转过来攻击了国民党。 会让国民党整个状况都很不好。所以说，王金院长他能做什么？可能就继续就任不分区立法委员。哦，那如果是说，哎，这次立委国民党如果能够过半，他能不能回去当立法院院长呢？恐怕也是有难度的，因为他的时运已经没有办法扛起来。他可以就去做他之前的桥王，哦，公道伯，到时候把侨侨朝政这个部分。 唯一能做的就还是一句话，老师讲到底的还是一句话，他还是只能待在啊不分区立委的状况之下，或者就选择了慢慢的从政治路上退休，来求取一个善终。好，今天的命理名人堂，我们谈到了王金平王院长，以王院长七十八岁之高龄，还其实他还愿意出来挑战这个总统、副总统的大位，或者是。 他想去做一再回到他以前立法院院长，哦，这个挑战其实也是令人敬佩，但是时不与你，天时地利都不合，只有过去的老战友，心中可能给你支持，实际上很难吧。我是陈老师，我们今天的命令名堂到到此结束，下次我们要谈的是吴敦义主席。 以及再下一次，我们也可能要谈到朱立伦这个让人家国民党他很想参选总统的候选人。那希望各位能够订阅我的频道，那也不吝惜的啊给老师一个赞，给老师一个鼓励，或是把本文分享出去。谢谢各位，我们下次见。